HTS. Damn, Sally, crazy. aumentando los racks Una noche sin cojín, no puedo parar A mí no aumento, solo cuento facts No me sorprendo, solo quiero más Somos pastillas, amor, ansiedad Tengo a mi hijo tía, de Fendi Quieren firmarnos porque estamos trending ah. Si me muero, muero real Colaciones pa' todo mi shit Paso noches sin dormir Solamente pienso en ti Está brillando mucho más que tu sello Voy a 200, ya no piso el freno Estoy apostando a la suerte, ya no tengo miedo 2023 me pego, me pego Por todo el tiempo que invertimos en esto Yo y mi hermano, mi bro Lo hago por todos ellos